Paul has a very interesting history uh, with respect to forest governance. And before 1992, all rights to forests were held by the state. And so a decision was taken after a lot of debate to actually devolve rights to forests uh, to communities. And so the law gave communities rights. Since 1992, about 20,000 community forest user groups have been established legally in Nepal. Women are, are principal beneficiaries of the rights that have gone to uh, the forest. It turns out that women are quite often the community members who collect the non-timber forest products. So uh, it's women who harvest uh, the lemongrass. मेरो नाम ददी कला पौडेल खेती किसान गरिन्छ किसानी हुँ म यो हाम्रो वार्डको अहिले निर्वाचित महिला सदस्य पनि हो यो पाँच वर्ष भयो हामीले यो यो जात यो जात भनेर छैन हाम्रो एउटै जातको छैन यो समावेशी छौँ हामीले फुर्सदको समयमा रोपेका चिजहरू यिनीहरू लेबन ग्रास पामा रोजा सिटोनेला हामीले चाहिँ रोपेका छौँ त्यो तेलहरू हाम्रो समुदायले किनिदिन्छ हामीलाई पैसा दिन्छन् अधिकार पनि पाइयो अब वनमारा पनि धेरै भयो झाडी धेरै भयो त्यसो भएको हुनाले अब कसो गर्ने त भन्दाखेरि अब यही मल बनाम त्यो पनि खेर नजाने अब वन पनि वारो हुने चाहिने पदार्थ जति राख्ने नजाने जति मल बनाउने भनियो अब मल बनाइयो हामी चाहिँ आफ्नो घरको मुलीसँग यहाँ जान्छु है भनेर पनि जान पाउँथेनौँ हाम्रो चाड हेरेर नि भन्न त पर्दैन भन्न मन लाग्यो कि होइन हाम्रो अधिकार थिएन महिलाको अधिकार पनि पाएका छौँ र अर्को कुरा अब जङ्गलको पनि हाम्रो अधिकार हाम्रो अधिकार छ यहाँ अधिकार नभए हामी आउन पाउँथेनौँ हाम्रो अधिकार छ अधिकार नै भएर हामीले यहाँ उपभोग गर्न पायौँ नै भने यो अधिकारभन्दा बाहिरको मान्छेले यहाँ केही गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ सजाय गर्छौँ खास गरी सामुदायिक वन भ थिएन भने समाजमा चाहिँ अहिले खास उपभोक्ताहरूको जीविकोपार्जनमा ठाडो असर पर्ने थियो त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताको जीविकोपार्जनमा यो प्राकृतिक रूपमा अधिकार हो यसलाई चाहिँ राज्यले पहिलो अधिकारको रूपमा चाहिँ राख्नुपर्छ Well, this is a tremendous example of a community forest uh, uh, enterprise. And the, and the most significant one is uh, elephant rides that are offered to tourists. Uh, so this is proving an important source of income for the uh, community forest user group. यो आय आर्जन चाहिँ हामीहरू त्यही इको टुरिज्म पर्यापर्यटनबाट हामीहरूले वर्षमा करिब करिब दुई करोड जति हामी आम्दानी गर्छौँ त्यो मध्ये हामी पच्चिसदेखि तिस पर्सेन्ट हामी कन्जर्भेसनमा खर्च गर्छौँ र अर्को कुरो हामीहरूले यो शिक्षामा खर्च गरेछौँ all these uh, examples that uh, in the form of different enterprises that have now come up in the context of Nepal, especially in the last 10 years or so, uh, everything has been only been possible because the communities now have been granted the right to access the resources. And that has only been possible because of the rights devolution in the context of Nepal. What this has also facilitated is that uh, the communities can now partner with private enterprises, for instance. Uh, they may not always have the capital or the equipment to process and produce what they want to produce. So in a way, this access to the market uh, of community forest user groups has been facilitated by the rights that have been devolved in the form of tenure rights. I think we're, we're finding that leadership uh, in the community is very, very important. It's also a factor of regulation. Uh, we find that there's quite uh, considerable differences across Nepal in how the, the district forestry office Uh, uh, interacts with the community forest user groups, particularly on economic enterprises. Uh, कानुन चाहिँ एकदम स्ट्रङली छ तर पनि हामीहरूले केही मात्रामा खुकुलो गरेको खण्डमा हामीहरूले धेरै काम गर्न पाउँछौँ नाम चाहिँ आफ्नो नामबाट चिनिने अवसर पनि हो पाइयो होइन र सबैले चिन् सबैले चिन्नु पनि भयो यो फल्ना हो फल्लाको श्रीमती भनेर चिनिनु भन्दा आफ्नै नामबाट चिनिनु एकदम गौरव लाग्यो कि केही त गर्न पर्यो जङ्गलको लागि एक जङ्गल एक उद्यम भन्ने एउटा आ छ होइन केही त गरौँ न हामी बाँच्ने बेलासम्म केही गरेर त मर्ने हो केही गरौँ अब हामीले गरेको देख्यो भने हामीभन्दा पछाडिकोले पनि गर्ला यसो गरेको थियो नि हाम्रा आमाहरूले दिदीहरूले भनेर गर्ला